Derrubado. Vem entrar. Então vamos lá. Tá. Você é malho! Já vim comprar. É só... Desceu, desceu. Oh. Ele comprou ainda, viu? Ele comprou. Mas se você perder, você já era. Sua vez, soldado. Agora... um metendo uma bola Mudei um aqui. Tá aqui comigo, tá aqui comigo. Ah, tá pegando. Peguei ah, ele. Ali! Tá peguei movimentação! Menos um! sabe, né? não sabe? Seguindo. Tem flash, Tá na sua frente, tá na sua frente. Ah! Alvo marcado. Clarão lançado. Peguei, peguei, tá de combatente. Tá me vendo. Frente. Ah! Alvo marcado. Nem tem. Vai, Vini, mata, mata, Vini. Ele tá se. tá se ressando, tá se ressando. Já se aproximando. Guarda isso, Vamos para a zona segura. Armando o explosivo. Ali, Inimigo tá derrubado. Me levanta, me levanta, vou morrer. 你放心。